қандай десем мсс деген бір маға қандай десем бір суроомо жооп берсеңіз аябай бактылуу болот элем да эмне болгон суроо сиз мага турмушка чыгасызбы сизгеби ооба мен сизге ооба жок ай чыкпайм о үш сөз керек болчу да рахмат жоңуз эй